Yine doğa manzarasıyla karşınızdayım. Çizimler bayağı güzel gözüküyor değil mi? Bunu kimin yaptığını bilmiyorum. Ama kamelyamda çok mutluyum. İstanbul'un göbeğinde yakacığım merkezinde kulübem var. Bu kulübede yaşıyorum. Şu anda elimde Flying ELK 008 modelli e, çok amaçlı şarj ünitesi var. İşte hem araçta hem de e, normal priz üzerinden şarj edebileceğiniz bir kitle gelmiş. Bunu AliExpress üzerinden almadım. A101 üzerinden aldım. 10 TL'ye aldım. Şimdi birçok arkadaşımız düşünüyordur. Abi 30-40 lira veriyoruz. Hem araç için ayrı bir kit hem de priz üzerinden telefonu şarj etmek için ayrı bir adaptör alıyoruz derken bazen 60-70 lirayı buluyor. Tabi orijinal olmasının avantajları yatsınamaz. Ee, değerler yüksek oluyor. Bu değerleri de bakacağız. Kutuyu açacağız. Arabaya geçip hep beraber deneyeceğiz tüm telefonları şarj edebiliyor. Samsung'un, HTC'nin, LG'nin tüm telefonlarını şarj edebiliyor. E, aynı anda tek bir cihazı şarj edebiliyorsunuz. Ben 10 liraya aldım. Gayet uygun fiyatlı. Hem aracımda hem de evime geldiğim zaman e, basit taşınabilir hoparlörleri ya da e, MP3 player'ımı ya da herhangi farklı bir şeyi şarj edebilirim. Pahalı telefonlar için ucuz e, şarj aletleri almak, adaptörler almak ne kadar sağlıklı? Aslına bakarsanız çok sağlıklı değil. Bu elektrik işi şakaya gelmez. Tutar 2 milyar 700 TL'lik telefonu şarj girişini yakarsın. Ee, USB girişini yakarsın. USB Type-C yok. Zaten 10 liralık bir şeyden e, bu kadar özelliğin çıkması bile gayet fazla. Araç için şarj ünitesinde ledli bildirime yer vermeleri çok hoş olmuş. Tek bir USB girişi var. Standart e, bağlantı noktasını hepimiz biliyoruz zaten. Adaptörümüze baktığımızda yine adaptörde de ledli bildirim var. Bir tane çocuk ağlıyor ama nereden ağlıyor bilmiyorum. Onu susturmak lazım. <laughs> Normal e, adaptörümüzün e, çıkışı 1 amper. Aslında 2, 2 amper olsaydı daha iyi olurdu. Daha hızlı bir şekilde şarj edebilirdik. 10 lira için yine de iyi. Fena değil. Yani Birçok e, dandirek adaptörlerin e, 750 miliamper lik bir e, çıkış sağladığını düşünürsek bence gayet iyi. E, şarj ünitemizin araç için üretilmiş şarj ünitemiz ise 700 miliamperlik bir çıkışa sahip. Yani araçta giderken uzun yolculukta şarj et babam şarj et yani <laughs> gidene kadar şarj edersin. Bu da birazcık düşük kalmış. Yine de fena değil. En azından 1 amper olmalıymış diye düşünüyorum. Şimdi geldik en önemli kısma uçlara. Fiyatına göre gayet kaliteli bir kablo yapısına sahip. Kablolar kalın Öyle e, ucuz anda bükülüp kırılabilen kablolardan değil. 3, 6, 9, 10. 10 tane farklı uca sahip. Yani iPod'unuzu bile şarj edebilirsiniz. Her şey var. 1.2 metreye kadar uzayabilir diye düşünüyorum. Çok fazla da germek istemiyorum. Hassas bir şekilde kullanırım. Bir de şey, e, arabada seyahat ederken insanlar geldiği zaman telefonlarını şarj etmek istediğinde kablo çıkmıyor, bir şey çıkmıyor. İnsanlara da yardım etmiş oluruz. Bağlarız. Bağlarız takarlar. Dilerseniz arabaya geçelim. Arabada birazcık deneyelim. Şu anda aracıma bağladım. LED'li bildirim hemen yandı. Elektrik var dedi bana. Telefonuma bağlayacağım. Uç biraz zorlayacak gibi. Telefonuma bağladım. Şu anda şarj oluyor telefonum. Ben senin üstün yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Oradaki o ibreyi yakalayabilecek kadar. Şimdi ben iPhone kullanıyorum. Bakalım benim telefonumu şarj edebilecek mi? Ama eder zaten de. Deneyelim. Şarj ediyor işte Seda. Biraz zorlandı. Bir daha deneyeyim. Hmm, tamam. Ediyor ediyor. Alışma dönemiymiş. Evet bence 10 liraya alınmış gayet e, başarılı bir şarj ünitesi. Her şeyde şarj ediyor yani. Bence güzel. E, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Paylaşmayı unutmayın.